אז אני אורלי כהן, אני אחת המייסדות של המפלגה הזו. אה, אני התחלתי אה, הרבה שנים אחורה אה, להתעניין בדמוקרטיה ישירה. אני נתקלתי ביוון העתיקה בשיטה המקורית, והבנתי שהרעיון המקורי היה דווקא טוב, ושקיצרנו אותו למעשה לאורך השנים. והיום יש לנו טכנולוגיה שאפשר לחזור למקור וליישם אותה, לא רק גברים, כמו שזה היה במקור, אלא להשתמש גם בנשים. ולהחליט אנחנו על אה, חוקי מדינה, התנהלות מדינה, הגדרות מדינה, אה, ומשם התגלגלתי, אה, אני לא אלאה אתכם, עד הקמת כל העם. אני אדבר איתכם קצת על הטכנולוגיה. הטכנולוגיה כבר כאן מיושמת בכל העולם. אנחנו התחלנו, ניסינו בהתחלה לפתח מערכות לפי המתודולוגיה שלנו, ככה נולדה דליב. אה, אנחנו היום אה, ממשיכים לפתח אותה במקביל לקונסול שהבאנו מפרד. אנחנו מייעדים את הדלית בעיקר לרמה מוניציפלית, אבל אה, המפלגה עצמה, וזו המערכת שאני רוצה להראות לכם, משתמשת בפלטפורמה שנקראת קונסול. אני אתחיל מה, מהמתודולוגיה קודם. הרעיון הוא כזה, כל אזרח יכול להציע הצעה, כל אזרח אחר יכול להצביע על ההצעה הזאת. ההצעה הכי טובה עולה למעלה במערכת, ואותה אנחנו מעבירים הלאה למתפקדים שלנו, שתצבור תמיכה. ברגע שהיא צוברת תמיכה, אנחנו יושבים בשולחן הדיונים עם אנשי מקצוע. מה שמאפשר לנו גם אה, לא רק אה, להצביע כמו אוטומטית, אלא גם אה, את הדיון עצמו לנהל, כמו ויקיפדיה, בחוכמת ההמון. לייצר תוכניות מתוך העם בכל התחומים, בעצם כל משרדי הממשלה שיש כרגע, זה ליצור תוכנית שיש לה רצף. ושהתוכנית הזאת היא מגיעה מתוך העם עצמו, מאנשים מביני עניין. למשל, אה, סביבה שיגיעו מאנשים שמבינים איך סביבה באמת צריכה להיראות. הם מעלים למערכת את ההצעה הכי טובה שהם יכולים להעלות על דעתם. כל אדם מכל מקום בארץ יכול להגיד, רגע, פה אפשר לעשות את זה יותר טוב, ופה המשפט הזה יכול לקלקל לכם את יתר התוכנית. ואחרי תקופה שמריצים את הדבר הזה, מגיעים לאיזשהו קונצנזוס בין המוחות שמבינים את הדבר הזה, מעלים את זה בחזרה לאזרחים, להגיד תראו יש לנו תוכנית, האם היא טובה בעיניכם, לא טובה בעיניכם, תאשרו לנו או לא. והעיקרון נראה לי די מובן לכם. זאת אומרת שאם הנכים יביאו לנו אה, תוכנית, מתוך המרכז המוחות של הנכים, היא תעלה למערכת, כל נכה מהארץ יוכל לעלות ולראות אותה. מי שאין לו נגישות אה, טכנולוגית, אפשר לעשות כמו שעושים את זה בארצות אחרות, שיש מרכזים שמגיעים מתנדבים ומסבירים להם בעל פה את התוכנית, מקריאים להם, מתחשבים בדעות שלהם ומכניסים המתנדבים את הדעות שלהם לתוך המערכת, שנוכל לשקלל גם את זה. מביאים הצעה רצינית שנכתבת בחוכמת המון, מעלים את זה ב open source, בקוד פתוח למערכת, שכל אחד מכל מקום בארץ יוכל להעיר ולשפר, ואת המסמך הסופי אנחנו מעלים להצבעה אחרונה למתפקדים שיאשרו. ברגע שיש הצעה שמאושרת בדרך הזו, אנחנו, זה החוק למעשה שאנחנו מעבירים. אה, החוק הראשון שכבר עבר את התהליך הזה זה חוק אה, משאלי עם, ואני אראה לכם כמה זה פשוט גם המערכת. זה המודול הראשון, דיונים ציבוריים, הוא כרגע פתוח למעשה, אפשר להתחבר דרך אה, הפייסבוק גם ולהעלות הצעות. אפשר להיכנס למערכת ולהצביע על הצעות קיימות. בשלב הזה הרמה היא פשוט לעשות לייק או דיסלייק, או להעיר הערה השלב הבא זה ההצעות. ברגע שאני רואה כאן אה, בשלב הזה מה הכי נתמך, ברגע שהוא מגיע לאחוז מסוים מחברי המפלגה שתומכים ברעיון, הוא עובר הלאה לדיון מקצועי, שנראה ככה. בדיון המקצועי כבר רואים את הטיוטות מתחילות להיכתב. אפשר פשוט לסמן ולהעיר הערה ברמת המילה, רמת המשפט, והצבעות סופיות. וגם שלב של פיקוח למתפקדים בלבד, זה נראה ככה. זהו, זה הטכנולוגיה. אז אה, אנחנו מציעים למעשה דמוקרטיה אה, דיונית, השתתפותית, וישירה, שזה כל ההתנהלות שלנו, היא גם כן דמוקרטית ישירה. זאת אומרת, מה שרוב הצוות חושב שטוב, מתקדם, מה שיש חילוקי דעות, עושים הצבעות ולפעמים מעבירים את זה הלאה לצוות אה, המרכז שיכריע, וזה משהו שנראה לי שחשוב, כן, לציין בקטע הזה. אני לא רוצה להיות אה, נציג. אין לי שום אינטרס להיות נציג. אני הזזתי את כל האג'נדות שלי הצידה, ויש אה, לי עשייה של יותר מ-20 שנה של אג'נדות שקידמתי ורצתי והרצתי לרחובות ועצומות, ו, ונמאס לי. נמאס לי. אני לא חושבת שלצאת אה, לרחובות ולצרוח זה הפתרון. בשביל זה אה, יצאתי והקמתי אה, את מפלגת אה, כל העם. כי אני חושבת שהכוח שלנו הוא להפסיק לחפש את הנציג שאחרי שאנחנו מגבשים מה כל כך גרוע במדינה, הוא ישנה, פשוט לשנות. אין לי שום חוק שאני רוצה להעלות, לא מעניין אותי חוקים, אני יותר מעניין אותי. כל התוכניות המגירה שלאורך כל השנים שוועדות ציבוריות העלו איך לפתור את כל הבעיות פה במדינה, והם נעלמו במגירות, אותם אני רוצה להוציא לאור, לשים אותם במערכת, לשקלל אותם ולהתמיד איתם. לא שכל ארבע שנים יגיע מישהו אחר וישנה את כל התוכנית של הקודם ויזרוק אותה לטבע ויתחיל מההתחלה, שיהיה המשכיות של התוכניות האלה, כי ככה אפשר להתקדם. אה, כל עוד אנחנו חוזרים והולכים בתוך הלופ, זה, זה, זה בעיניי די, זה עולם ישן. ועובדה גם שזה מתפורר, ועובדה גם שזה הביא אותנו לאן שזה הביא אותנו. אה, אז אני כאן אה, בעצם גם בניתי את התשתיות במטרה שאני אוכל להשתמש בהן. ו, אה, ואני כאן גם בשביל להראות אה, לאנשים כמוכם שאזרחים יכולים להיכנס לכנסת, זה חלק מדמוקרטיה. אנחנו לא צריכים שפוליטיקאים או אנשים שמבינים ב, ולמדו אה, ויש להם ניסיון ב... הם יבואו ויעשו את הדמוקרטיה. ההפך, אזרחים צריכים לעשות את המדינה. ו- וזה מה שיפה כאן, שהגיעו אזרחים מכל מיני מקומות שאכפת להם, ויש להם מאחריהם גם עשייה, אה, ועם זה, עם זה, לשנות דברים.